sa isang linggo. Tuloy ba yun? Sigurado yun. Mang Oh, Simon, bakit? May kailangan po sila. May sadya ka raw, ma'am. Meron. Pero dalawa lang ang sadya ko dito. Siya. At yun. Bakit? Anong kailangan mo sa amin? Maaring hindi niyo na ako namumukan. Dahil may dalawang taon nang nakakaraan. Sa bahay ni Judge Timayuga. Ako lang ang natirang buhay. Kaya yung mga naririto na hindi kasama lumayo na. Dahil papatayin kong dalawang ito eh. Ano yan? Kasama ako. Di tutumbarin kita. Oh, sagot ko lahat ito. Uminom lang kayo ng uminom. Sir, ano ang order niyo? Oh, yung dati naming bote. Bisa mo? O oh, ano, magtatagal ba tayo rito? Huwag mo pare, pabisa-bisa naman eh, mag-enjoy tayo. Pare, si Vicky, dali mo rito ah. Hello? Pare, Alex, may reaction naman yan. Sa palagay ko nga, Malalaman natin mamaya yun. Tsaka may party naman tayo dyan eh. Dapat lang siguro. Yun, yun ang maganda nun. Walang gagalaw sa inyo. Ano ito? Sumama kayo sa akin ng mahinahon. Anong sinasabi to? At sino ka ba? Madaling tandaan. Mabanggit lang ang pangalan ni Judge Di Mayuga. Doon namatay ang pamilya ko. Ayoko nang maulit pa nangyari sa talamban na kinakailangan pumatay pa ako. Kaya sumama kayo sa akin na mahusay. Pero may bago kayo kasama dyan ah. Hindi namin kasama. Parakto. Gusto kami dalhin. Siya palang dumali sa pinsan mo sa talamban. Ikaw pala, Hindi mo ba alam Huwag na... Huwag kang makialam dito. Sila lang ang pakay ko. Bakit di mo makikialam? Eh, pinsa ko yun! Puntang ina! Dito! Kamusta? Dali! para sa'yo. Ibabalik ko naman yung pera sa'yo eh, sa makalawa. Ano sa makalawa? Ngayon ko kailangan! Wala akong mabibigay sa'yo, Julius. Hindi na pinatatagal yan, Julius. Pinahirit mo pa eh. Talo pa na natin. Kilala mo ako. Iba akong katalo. Pag sinabi ko, ginagawa ko. Kung hanggang mamaya, hindi mo may balik ang pera ko, damay pati pamilya mo! Ha? Huh? Huh? O kayo, anong tinitingin-tingin ninyo? <laughs> o ikaw, bakit? Ha? Tara! Pari Pekto! Pari Pekto! Ang mo inaatake na naman! Nagkukumpulsyon! O Mari Pilar, bakit? Pari Pekto! Tulungan mo ako, pare! Hindi ko na alam ang gagawin ko! Ang kumpari mo, inaatake na naman! Nagkukumpulsyon na naman! Nagkukabulsyo na naman? Tara, punta natin si Connie. Sama namin kayo. Ah, sige. Chong! Naku! Chong! Chong! Ah, paranyo, paranyo, pati! Ah, kuya! Chong! Lumayo kayo. Bigyan nyo ng hangin. Lalayo nyo lang ang hawak na hindi tumama ang katawan sa matigas na bagay. Kailangan ko lang kutsara at unan. Dali! Hawakan niyo mabuti! O, ano pa hinihintay nyo? Kumuha na kayo! Kunin nyo na! 中，中，李霞，我中，啊，好吧，干中，哎，中，对对，哦，哦，中，中。 maintindihan eh. Ngayon lang inatake si Boyet ang ganyan katindi. Oh. Connie, awa ng Diyos ay nakarao si Boyet. Hindi na siya kinukumbulsyon. Sino ang naglagay ng kutsara sa bibig niya? Kay Jaime. Bakit, Connie? May problema ba? Wala ho. Ito nga ang tamang procedure dito eh. Ah, nagawa na ba siya ng EEG? Anong sabi mo? Sabi mo? Ah, Jaime, saan mo naman natutunan yung first aid na yan? Ah, ah, ah. ah eh, nagtrabaho yan sa veterinaryo kay Dr. Uh, ah, Mudomo. Oh, trabaho yan. Oh, Jaime, minalalaman ka pala sa panggagamot. Baka naman pwede mo kaming tulungan sa aming community work. Oo nga naman, Jaime. Kulang kami sa volunteers eh. Jaime! Napasyal ka? Oo, may ginamot si Dr. Policarpio dyan sa may bandang riles. Eh, hindi may iwan-iwan yung pasyente. Ginabi kami, kaya naisipan kong dumaan dito. Halika, may bote ako rin. Hindi, kape lang. Ah, kape. Halika. Jaime, ikwento sa akin ni Connie na tumutulong-tulong ka sa gawain sa barangay. At nagbabahay-bahay pa raw kayo. Babi, kapi nga ha. Oo, sir. Natutuwa nga ako at naging bahagi ako sa paglilingkod ni na Connie. Aba, marami nagugulat. At marunong ka pa raw ng first aid. Konti. Upo ka. Iwan muna kita ha. Titingnan ko lang yung pinadeliver kong alak. Ha? Sige. natin nun? Hoy! Halika! Hindi ba ikaw yung nilampaso namin dito sa sahig? Uh, eh, pasensya na kayo. Nakainom ako noon eh. Siguro naman, natuto ka ng leksyon, ano? <laughs> Oo. Masakit lang na leksyon eh. Sige na, sige na. Bumalik ka na ron. <laughs> Okay, diba? Pare, ganda na, no? Bakit, no? Wow. Sir, um, hindi po order Ano? Ba't ang tagal mo? Ah, kasi po may ginagawa po ko sa loob, sir, eh. Ah, konsensya! Hindi ba sinabi ko? Pag tumating kami rito, nakanda na yung bote ko rito! Ha? Ano? Kali mo! Alaan niya. Okay yun, pare. Akin yun, ha? Yun. Table natin yan. Eh. Tawagin mo ka, pare. Tawagin mo. Tawagin natin, tawagin Ha? Wow! Bossing, bossing. Hindi yata maganda yung ugali mo na kinakayang-kayaan mo yung walang kalaban-laban. Bakit? Nagre-reklamo ka? Gusto mo tamaan ulit? Kung tatama kayo ngayon. No! <laughs> hindi pala nung kaibigan mo. Hoy! Teka! Teka! dito! Julius, pasensya ka na. Naubos ang sweldo ko eh. Alam mo, ang dami mong sinasabi. Baka gusto mo hindi ka na makadaan dito. Julius, pakiusap. Sa isang linggo, magbibigay ako. Sumusuwa! Huh! Bakit? Hindi na tama yung ginagawa ninyo eh. Hoy! Huwag kang makikialam dito, ha? Ang lakas ng loob, Tol, ha? Hindi ka kabisado. Sisinuhin mo yung kaharap mo, ha? Baka hindi mo kilala kuya ko. Alam ko. Pulis. Bakit? Lisensya na ba yun? Para mang abuso kayo? Tol! Ang bigat naman nito. Gusto ata ako masa. Hindi yata nito alam na dalawa na napapatay ng utol mo eh. <laughs> Eh ano ngayon? Baka gusto mo maging pangatlo. Hindi pwedeng mangyari yun. Ah, ganun ah! Aray ko! Oh, sige. Oh. Ah! Uy! Aray ko! Baka mamatay ako dito! Janet, dalhin niyo ako! Baka mamatay ako dito! Dalhin niyo apat na iskilan, ha? Oo, Dok. Iinumin mo lang yun pag sumasakit. Huwag ka munang malikot. Eh. Laro-laro ngayon. Ah, Mrs., huwag niyo kakalimutan na Bonnie. painumin siya ng isang gamot. Ubus na nga pala yung stock natin ng aerosol. Pwede ka na umorder ulit. Sir, baka pwede ko huwag na mong babasahin yung sugat mo. At sa Okay. makalawa, bumalik ka rito para makita ko uli yan. Yan kuya, oh. Yan ang upak sa akin. Hoy! Ikaw! Lumabas ka dito! Yan, kuya. Ano man talaga ang gusto mong palabasin, ha? Tayo ka lang dito eh. Nagpapaandar ka na? Sa dinami-dami ng tao rito, kapatid ko pa tinalo mo? Tinanong mo ba sa kapatid mo kung anong pinagmulan? Hindi na importante yun! Nagkamali ka na sinagasaan! Sarge, pakiusap lang. Baka pwede natin pag-usapan to na maayos sa loob. Huwag kang makialam dito, Connie, ha? Alam ko ang ginagawa ko. Dapat lang na panagutin ko ang tao ito. Wala akong dapat panagutan. Umawat lang ako. Eh. Awat ba yun nakit ka? Ako nga ang pulis, hindi ko ginagawa yun eh. Pulis nga! Kaya gampanan mo pagka pulis mo! Itong kapatid mo, bantayan mo sa ginagawa niya pananakot, pangungutong at pangugulpit sa mga tao rito. At sinasangkala yung pagkapulis mo. Ang ibig mo sabihin kung sinsintor ako? Hindi ba? Puta. Gusto mo itumbak kita rito? Madaling sabihin yan eh. Hindi mo lang alam, Sarge. Hindi tayo talo. Oh, bakit hindi mo sinabi agad? Hoy, lutin mo mga bala! Hello? Ah, si Dr. Policarpo ito, no? Ah, nandiyan ba si Sarge? Ay, Doc, wala ho dito kuya ko eh. Naka-duty ho. Si Julius po to. Ano pong kailangan ninyo? Oh, Julius! Tinawagan ko na si Connie. Papunta na siya dyan. Kailangan matingnan niya si Lito. Oh, kumusta na ang pamangkin mo? Ah, nasa taas po eh. Medyo giniginaw po at nilalagnat. Pero pinahigop ko na mainit na sabaw. At kinumutan ko na rin mabuti. At, mm, yon binabantay-bantayin ko na rin po siya. Sandali lang po, ha? Tuloy! Eh, Doc, si Connie pala nandito, eh. Si Doc. Hello, Doc? Oh, Connie. Katulad nung nasabi ko sa iyo kanina, nasa alarming stage na ang blood count ng bata. Ang fever at chilling na sinabi ni Julius ay simptomas na any moment maaaring pumutok ang appendicitis. Kailangan madala na agad sa ospital. Baka kailangan operahan na yan. Yes, Doc. Julius, meron bang kapote o kaya jacket si Lito? Pare, ano, may bagyo ba? Wala. Huwag niyong pansinin yun. Ang mahalaga, umiinom tayo. Ayaw ba talaga uminom, Jaime? Huwag na muna. Alam mo, Jaime, kapag ganitong umulan... Ay, eh, Oh, si, sila ko dito ah. Ba't sumugod sa ulan? Hoy, Connie! Connie, bakit? Kailangan namin dalhin si Lito sa ospital. Nag-aalala si Dr. Policarpio sa kalagayan niya. Mataas na ang blood count. Kaya kailangan na siyang operahan. Ito nga, kiniginaw na yung bata. Malabo po na mailabas yung bata. Wala na maglalabas na sasakyan dito sa atin. Eh, hanggang bewang na yung bahado sa labasan eh. Meron ba kayong mga gamit sa klinik? Oo, meron. Bigyan mo siya ng Demerol. 50 milligrams IM. Opo. Si Jaime? Doktor? Pero, espesyalista sa... Yung masakit sa utak. Yung bang neuro... Neurosurgeon? Yun nga. Connie? Will you assist me? Mabuti tumila ulan. Ayun oh, kita na ang buwan. Isipin na lang. Naging katukatulong lang namin siya sa klinika. Bakit ko nagkaganon? Mahabang kwento ko ni. Si Amy may inoperang bata sa Cebu. Yun ay namatay. Sa kanya sinisisi yun. Yung bata ay eh, malapit sa kanyang puso. Kaya masyado niyang dinamdam. Kaya yun, nauwi sa painuminom. May pamilya ba si Jaime sa Cebu? Yung pang-aisa eh. Nobel, anong balita? Wala. Masyadong reklamador. Ang daming hinihingi. Gusto mo, upakan ko na eh. Adyong. Konti lang naman ang hinihiling namin. Magsalita ka na. Saan ko matatagpuan si Salazar? Eh, hindi ko talaga alam. Eh, nung huling magkita kami, nung ginamot mo siya eh. Pagkatapos nun, hiwa-hiwalay na kami. Tekto, mukhang walang mangyayari dito. Tekto! Lalusin na natin yan! Bel, ataduhin mo na. Ako na bahala. <laughs> Teka! Sandali! Sandali lang! Magsasalita na ako! Kakanta na ako! Hmm, pinatagal-tagal mo pa! Saan ko matatagpuan? Talagang hindi ko alam, pero meron akong naulinigan na barko eh. Katapusan, katapusan ng buwan. Eh, yun ang, yun ang narinig ko eh. Patagas. Anong pangalan ng barko? Anong pangalan ng barko? Thank you for your concern, Major. Pero wala kang dapat ikabahala. Nandiyan ang security force ko. At mayroon pang nag-radio message sa akin kanina na mayroon pang reinforcement na darating. Kapitan, ah, kung di mo mamasamain, meron bang mahalagang bagay o kargamento na lula nitong barko? Meron. Sa safety deposit box, antique jewelries, paintings, na i-display daw sa isang museum sa Makati. You don't have to worry, Major. We are very well secured. Kapitan, may dumarating. Malamang yan ang reinforcement. Morales. Si Kapitan ito. Yung leader na reinforcement. Pakyatin mo rin sa bridge. Yes, sir. Walong taon, kapat na buwan, tatlong araw inintay ko oras na ito.